ابھی ہم جا رہے ہیں کونش آج عید کا فرسٹ ڈے ہے اور وہاں پہ فائر ورکس ہے جا کے فائر ورکس دیکھتے ہیں یہ انابیا پرنس ہے اور یہ میری بیٹی اماما بابا کو سلائڈس نظر آ گئی ہیں کہتی ہے بابا ہم نیکسٹ ٹائم دیکھ لیں گے فائر ورکس ابھی سلائڈ لینی ہے باقی بھاری seguidores, अपना